ਕਸੁਰ ਮਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਬੋਨ ਕੋਲਰ ਤੇ ਟੈਟੂ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਏ ਚੰਗੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੀ ਏ ਚੰਗੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੀ ਏ ਚੰਗੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੀ ਏ ਚੰਗੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਜਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰ ਨਹੀਂ ਤੋਲੀ ਜਦ ਤੂੰ ਕੂ ਕਰਦੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਲੈ ਲੈ ਖੁਸ਼ਬੋ ਸਾਰੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾਈ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰੀ ਉਹ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਚੇ ਹੋਣੇ ਦੁੱਧ ਬਿਲੋ ਪੀਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਦਲ ਦਲ ਨੀ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਦਲ ਦਲ ਨੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੀ